ठीक है अब रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो रहा है ठीक है अब ये वाला ऐप को एक बार रीसेट करो रन करो अपना एज कुछ डाल के देखो और देखो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है हम्म। हाँ एज डालो अपनी कोई ठीक है कैलकुलेट पे क्लिक करो देखो आ रहा है ना हाँ। ठीक है अब ये जो एक रेड कलर का आइकन दिख रहा है स्क्रीन के जस्ट बाजू में हाँ रेड कलर का एक ऐसा स्क्वायर हाँ हाँ उसको क्लिक करो